た思いを集めた船は風を受けて進むだけの定め簡単な存在理由を与えてくれた君の言葉胸に秘めていつまでも夢見てた空の青そこにあった希望 のセト押し付けたらそれで終わる世界誰にだって同じような幸せを求めるさ答えなんて誰が決めた与えられた未来いがみ合って先にあった悲しみを包み込んだら れがすべて光さしたここに願った僕たちの摩天楼溢れ出したそこに放った感情は虚しくて分かち合って共に願って僕の望む世界救い合って 気にった君の笑う横顔だけ見てたかったよそんなことを思い描いたんだ僕の声で変わるかわから ないけど願い一人一人の生きる理由なんてないさ君が今そこで歩むそれだけでいい りすべの真理君が笑って誰かが泣いてそれを繰り返すさが分かち合って共に願って皆の望む世界救い合って先にあった争いはいつになっても何も生まない